күмүштүн иондоруна сапаттык реакция эритмеде күмүштүн иондорунун бар экендигин аныктоо үчүн хлорид иондору бар эритмени пайдаланышат мисалы натрийдин хлоридинин эритмесин пайда болгон чөкмө азот кислотасында эрибейт бул болсо эритмеде күмүштүн иондорунун бар экендигин далилдейт